दिल काम दिल की भर ले भर ले काम हाथों में हाथों में बोलिए उभर के शाम जोली भर दे भर दे Oh, नैया ओ नैया पार तू बल के खेलैया मेरी नैया ओ खैया पार कर दे ओ दीनानाथ मेरी बात नाथ मेरी नाथ मेरी नाथ मेरी नाथ मेरी It's नाथ मेरी बात खानी खोली तेरे से आखड़ की जोड़ा कर बाबा भाई मेरे से हर बालक हूँ मैं तेरो शाम मुझको निभाए बालक हूँ मैं तेरो शाम मुझ हरपत दिखलाते बाबा खाए से हत दिखलाते बाबा खाए से अखर लिखोला कर बाबा दासी अखर लिखोला कर बाबा दासी Madina नाथ तेरी बाबो दीना नाथ तेरी बाबो दीना नाथ तेरी बाबो दीनानाथ तेरी बाबो दीना दीना नाथ तेरी बाबो दीना दीना नाथ तेरी बाबो दीना नाथ तेरी बात खाली बोली आखिर भी चूरा कर बाबा ताली पटल में रख और मुझे लीला कर पिता जमाए गले झूमे है मुर्गी गले से कदम गले झूमे है भगत घड़ा तेरे चरण झूमे है भगत खड़ा तेरे चरण झूमे है और मुरली धरे पे कदम चल झूमे है मुरली धरे पे कदम चल झूमे है भगत खाली कर बाबा दादी मेरे से कर बाबा मेरी माँ दीना नाथ मेरी माँ दीना नाथ मेरी माँ ओ मेरी माँ नाथ मेरी माँ नाथ बलिया की बोली भर भर जो धार उठा बढ़िया की डोली भर भर भेजो धार तेरे से छोरा कर बाबा दासी छोरा कर बाबा मेरी बाबू मेरी आओ दीनानाथ मेरी आओ दीनानाथ मेरी आओ दीना दीना बोल मेरी मेरी माँ नीला नीला बात मेरी मेरी माँ बोल नीला नाथ मेरी बात कानी कोनी आखर निचुर आखर बाबा का शिक्षक है मेरे आखर निचुर आखर बाबा का शिक्षक तू ही मेरा सच्चा साथी बोलिए तू ही सारा है सारे जग की शोर खाई आया प्यार तुम्हारा है सारे जग की प्यार तुम्हारा है भूलो ना भूलो ना कभी नाम तुम्हारा तुझे भूलो ना भूलो ना कभी नाम तुम्हारा सेवा मुझसे Oh, oh, oh, oh. मिलो जब मिलो दिल को खो मेरी तुम लेना हाथ मेरा तुम धागे हुए इतना इशारा कर देना हाथ मेरा तू थमे हुए हैं इतना इशारा कर देना बोलो ना बोलो पानी पानी पानी पानी लगाओ जरा लगाओ और खाट गया जो पहली बार मन को लुभाया ये दरबार खाट गया जो मन को लुभाया ये दरबार शाम से हो गया मुझको प्यार हाँ, धूप हाँ, हाँ, दिल में उठने लगी शाम से हो गया मुझको प्यार झुक कर किया डबल झुक कर किया डबल झुक कर किया डबल कर किया डबल